ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੂੰ ਸੈਮ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1799 ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸੈਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਮ ਹੀ ਦੱਸੂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1606 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 1671 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਾਠਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅਗਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ 1813 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਖੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ 1818 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਥਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੈਮ ਸੈਮ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੂਗੋਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਆਯਾਤ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੜਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ